Όλα καλά, παιδιά. Εντάξει, ναι, ναι, είμαστε ναι. μια χαρά, δεν έχουμε τίποτα. Super. Μια χαρά δεν περνάμε όλοι. Με... Τέλεια, δεν είναι. Μάνο, μια χαρά όλα. ε, ε, αυτό δεν πάθαμε τίποτα, έτσι δεν είναι. Στεκόμαστε μια χαρά. Ε, ε, δεν παθαίνουμε τίποτα, είμαστε άτρωτοι. Είμαστε άτρωτοι, δεν παθαίνουμε τίποτα, έτσι δεν είναι. Έτσι, αυτό είναι, δεν παθαίνουμε τίποτα.